අයිබෝන් ඉතිං කොරියාව පලවනි වතාවට දෙදස් දහනමේදී ඔයල හමුවටාව මයි හංගල් කැෆේ මේ වෙත්ති දුර ගමනක් ඇවෙල තියෙනවා ඉතින් මංහිතනව එක අපි කොතරම් කැපවුණාද කියන එක මත යම් සාර්ථකත්වයක් ලබල තියෙනවා කියලා ඉතින් සාර්ථකත්වය කියන එකට එකින් එකට වෙනස් නමුත් එකනෙකාගේ කෝණයෙන් බලද්දි වෙනස් නමුත් අපි කොතරම් කැපවුණාද කියන එක මත ඒ අනුව ඒ අනුව බලද්දී මං හිතනවා මයිහංගර් කැෆේ යම් සාර්ථකත්වයක් ලබලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ සාර්ථකත්වය පිටිපස්ස ඕගලන්ට පේන්න හිටිය මම විතරක් නෙමේ. ඒක පිටිපස්සේ විශාල කාර්යභාරයක් කරපු පිරිසක් හිටියා. ඉතින් බයිහංගල් කැෆේ ගෙවාගෙනාව මේ දුර මේ තරම් මේ මට්ටමටවත් යම් සාර්ථකත්වයක් ලබන්නට ඔවුන්ගේ උපකාරය අපිට නොමසුරුව මේ වෙනුවෙන් ලැබුණා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ දන්නවා My Hangul Cafe කියන්නේ අපි Facebook page එකක් හරහා ඔබට ඔබව දැනුවත් කරනවා කොරියානු ජීවිතය පිළිබඳව ඒ වගේම කොරියාවේදී ඔයාලා මුහුණ දෙන ගැටලු විසඳා ගන්නට අපි යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඒ ඒ මොනද ඒ ඒ ශේෂ්ත්‍රවල නිපුණත්වයින් අපි සම්බන්ධ කරලා දෙනවා ඔගොලන්ට ඔගොලන්ගේ ගැටලු විසඳා ගන්න කොරියානු ජීවිතය පහස කරගන්න. ඇත්තටම කොරියාවට ඇවිල්ලා ඉන්න අපේ කම්කරු සහෝදර සහෝදරයන් විතරක්ම නෙමෙයි. කොරියාවට එන්න බලාගෙන ඉන්න ඔයාලා වෙනුවෙනුත් අපි විශාල සේවයක් කරනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද මේක විශේෂ අවස්ථාවක් වෙයි අපිට වගේම ඔයාලටත්. මොකද කියලා කියනවා නම් ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ මෑතකදී අපි ඇත්තටම මාසයක් වගේ වෙනවා මෑතකදී අපේ මයිහංගල් කැෆේ සෙන්ටර් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔගලන්ට තමන්ගේ ගැටලු විසඳා ගන්න ඒ වගේම අධ්‍යාපනයේ කොරියානු භාෂා අධ්‍යාපනය ලබන්න ඒ වගේම වෙනත් කොරියාවේදී ඇතිවෙන වෙනත් ඕනෑම සේවාවක් ලබා ගන්නට මයිහංගල් කැෆේ පියසක් විදිහට අපි අපේම තැනක් සූදානම් කරලා දුන්නා ඔයාලට ශ්‍රී ලාංකික ඔබ වෙනුවෙන්ම කොරියාවේ ජීවත් වෙන. ඉතින් මේක අපි විශේෂ අවස්ථාවක් කරගත්තා. එම මයිහංගල් කැෆේ පියසේ සිට බයිහංගල් කැෆේ මෙතරම් සාර්ථකත්වයක් ලබන්නට උරදුන් ඒ සියලු දෙනාව හඳුන්වා දෙන්නට ඔබ වෙතට. ඉතින් අපි ඒ එක් එක් අය මේ විදිහට හඳුනා ගනිමු. ඇත්තටම මේ මයිහංගල් කැෆේ කියන එක අපි මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි ඔයගොල්ලන් හමුවට ආවේ YouTube channel එකක් විදිහට. ඉතින් මේ YouTube චැනල් එක ඉදිරිපත් කරපු ඒ අවස්ථාව ඇත්තරම YouTube චැනල් එකක් කරන්න හිටපු අවස්ථාවක් නෙමේ එක අහම්බයක් ඇත්තම කතාව කියනනම් ඔගල දැන්ට දන්නවා මංහිතන්නේ මයිහඟල් කැපේ අපේ ටීම් එකත් එක වැඩ කරද්දි කොරයානු භාෂා ගුරුතුමයක් විදියට හම්බ වෙන්නේ මම ඔබලන් ඔගලන් හමුවට එන්නේ එතින් ඒ මේක එහෙම වෙන්ඩ පොඩි කතන්දරයක් දෙන එක පිටි පස්සේ ඉතින් මේක මොකක්ද කියන එකත් අපි කතා බහ කරලා ඉදිරියේදී දැනගමු. මේක මොන වගේ කතාවක් මේකේ පස්ස තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අපි එක එකනාව මුලින්ම හඳුනාගෙන ඉමු. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මම තමයි ඉතින් ඔයගලගේ කොරියානු භාෂා ගුරුතුමිය. මම කුමුදු. එකිනෙකාව අපි හඳුනගමු. එහෙමනම් මෙතන මගේ දකුණු අත පැත්තේ වම් අත පැත්තේ ඉන්නවා අපේ මයිහැඟල් කැෆේ ටීම් එකේ YouTube නාලිකාවේ පටන්ම අපිට මොනවාද සංස්කරණයෙන් දායක වෙච්ච ඒ වගේම කැමරා කරණයෙන් දායක වෙච්ච අපි බොහෝ දුර ගෙවාගෙන ගිහිල්ලා වීඩියෝස් ඉදිරිපත් කරා ඔයගලන්ට. ඉතින් ඒ හැම එකකදීම අපිට කැමරා කරණයෙන් සහ සංස්කරණයෙන් දායක වෙච්ච සහෝදරය අපි ගාව ඉන්නවා මේ ළඟම ඉන්නවා මගේ. ඉතින් ඔහු අනුරාධ දිසානායක සහෝදරයා. ඉතින් ඔගලන් හමුවට එනවා. ඔහු ඊළඟට ඔබට පේන ඇති ගොඩාක් තේවල් මයිහංගල් කැපේ මෙ තරම් දුරට එන්න අපිට අනුශාසනාවෙන් දායකුණා කලකුත් නිවැරදි මංගතන අපට මඟ පෙන්වා ඔහු මේ විදිට කරන්න ඕනි මේ විදිර කරන්න ඕනි සියලුම වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරද මේ විදිර කරන්න ඕනි කියලා අපිට කිව්වා එවගේම අපේ යන ගමන මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් වෙනස් වෙන්න ඕනි. මේ වගේ දේවල් තව ඇඩ් කරන්න ඕනි මේකට. ඔයගොල්ලන්ගේ ගම අපේ ගමන සාර්ථක කරගන්න අපිට අනුශාසනාවෙන් නිරන්තරයෙන් අපිට දායක වුණා. මං හිතනවා ඔබ සහ අප අතර සම්බන්ධතාවය මෙතරම් ගොඩනගන්නටත් ඔහු අපිට නිරන්තරයෙන්ම ශක්තියක් වුණා. ඔහු මංහිතනවා කොරයානු ජාතිකත්වය ලබාගෙන තිරෙන සහුගේ නම ගොඩක් අය දන්නේ සුනෙත් කියලා මංකිවොත් කිම් ජොංහොන් කියලා හඳුනනවා ඔගේ කොරයානු නම ඔහුත් අපි සමඟ රැඳී සිටිනවා. ඊළඟට අපිට මං හිතනවා සංස්කරණයෙන් කොටස් සමහර අවස්ථාවල සමහර වීඩියෝ සංස්කරණයෙන් සහ ඒ වගේම සමහරක් වීඩියෝ අපිට ඡායරූප ගත කරද්දී වීඩියෝ රූප ගත කරද්දී අපිට සහයෝගය ලබා දෙන තවත් සහෝදරයෙක් අපිත් එක්කලා ඉන්නවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මෑත් එකදී අපි ආරම්භ කරපු My Hunger Cafe එහෙම නැත්නම් අපි MHC online radio කියලා හඳුන්වනවා. මං හිතනවා දෙදස් අපි විසි එක වර්ෂයෙන් පටන් මයිහංගල් කැෆේ එම ඇතන එMC ඔන්ලයින් රේඩියෝ පර්යේෂණ විකාශයක් ආරම්භ කරා ඒ පර්යේෂණ විකාශයෙන් අනතුරුව අපි දෙදස් විසි දෙක වර්ෂය පටන් මෙම වර්ෂය පටන් එමC ඔන්ලයින් රඩියෝගෝ බාතර පත් කරා ඇ් එකක් විදිහට ඉතිං ඒක ආරම්භය පටම්ම අපිත් එක් කලා සහයෝගෙන් කටයුතු කරන ඇත්තම ස්වේච්චාමෙන් කටයුතු කරන ඔහු උදාර සහෝදරය අපිත් එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා උදාර උදාරත් ඉන්නවා ඊළඟට අපිත් එකලා ඉන්නවා මයිහැංගල් කැෆේ රේඩියෝ එහෙම නැත්නම් MHC රේඩියෝ ඔන්ලයින් රේඩියෝව සමග ඔබ වෙතට එන නිවේදනයෙන් සහයෝගය ලබා දෙන අපිට නිවේදක මහත්මෙක් චන්දිමාල් මහත්මයා අපිත් එකලා රැඳී සිටිනවා. ඉතින් එතු මං හිතන චන්දිමාල් මහත්මයාත් ඔබට විශාල මෙහෙවරක් ලබා දෙනවා. සුනිස්සි මෙහෙවර වැඩසටහන හමුවේ විශේෂයෙන්ම කොරියාවේ ඉන්න කම්කරු සහෝදර සහෝදරයන්ට ඇතිවන ගැටලු විසඳා ගැනීමේදී ඔහු දායකත්වයක් ලබා දෙනවා අපිට. මීළඟට අපිත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඇත්තටම මම හිතනවා මේක විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලාභයි කියලා. දැනටත් මම හිතනවා යම්කිසි ජනප්‍රියත්වයක් ලැබලා තියෙනවා කියලා. කොරියාවේ ජීවත් වෙන ඔබ වෙනුවෙන්ම විතරක්ම නෙමෙයි, ලෝ පුරා සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් අපි මෑතකදී MHC Charge Show කියලා වැඩසටහනක් ආරම්භ කරා. MHC online radio හරහා. ඉතින් එම වැඩසටහන කරන්න ඇතරම අපිට සිින්දු තෝරා ගැනීමේ සිට සියලු වැඩසටහන අපිට වැඩසටහනේ ගොඩාක් දේවලට අපිට සහයෝගය ලබා දෙන එම නිවේදිකාව මල්ෂි සහෝදරියත් අපිත් එක්කල සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එයත් අපිට විශාල සහයෝගයක් ලබා දෙනවා ස්විච්චාවෙන් MHC ඔන්ලයින් රේඩියෝව මේ විදිහට පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් මං දැන් හඳුනලා දුන්නේ ඔබට මේ MHC කාර්ය මණ්ඩලය මීට අමතරව අපිත් එක්කලා ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ සිට සහෝදරයෙක් සහ සහෝදරියක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඔවුන්ගේ මං හිතනවා ඔවුන්ව අපි ඉදිරියේදී හඳුන්වා දෙන්නම්. MHC රේඩියෝ හරහා තමයි ඔවුන් අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්නේ MHC රේඩියෝට තමයි ඔවුන්ගේ සහයෝගය අපිට ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව කොරියානු භාෂාව දැන් අපි කොරියානු භාෂාව පන්ති පවත්වනවා. ඊට අමතර අපේ පේජ් එක හරහා අපි ඔබව දැනුවත් කරනවා. ඉතින් මේ සියල්ල සිදු කරද්දී අපිට කොරියානු ජාතිකයන්ගේ සහයෝගයත් නොමදව ලැබෙනවා. අපිට කොරයානු ගුරුතුමයක් සහයෝගය ලබා දෙනවා ඔබට අත්‍යවශ අවශ්‍ය කරන පාඩම් සැකසීමේදී ඇගේ සහභා ගීත්වය අපි අපට තියෙනවා. ඉතින් ඇවත් මේ විද්‍ය අපි මතක් කර සිටිනවා. ඊට අමතරව එතන එහාට ගිහාම මයිහංගල් කැෆේ මෙහෙවරට සහයෝගය ලබා දෙන තව බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. කොරියානු ජාතිකයන් විශේෂයෙන් අපිට මේ විතර සෙන්ටර් එකක් හදලා ඒ සෙන්ටර් එක හරහා ශ්‍රී ලංකාව කොරියාවේ සිට ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට කොරියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මේ විදිහට ශක්තිමත් පාලමක් හිමින් හිමින් හිමින් හදාගෙන යන්නට අපිට විශාල සහයෝගයක් කොරියානු ජාතිකයන්ගෙන්ද නොමදව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ හැමෝම මං මේ අවස්ථයි මතක් කරන්නට කැමති. ඉතින් ඒ විදිහට අපි අද ඔබ හමුවට ආව අපේ මේ සහෝදර එක්ෙක් සහෝදරයෙන් තමන්ට කියන්න තියෙන දේ මං හිතන ඔබට ප්‍රකාශ කරන්න උන්ට ඉඩ සකල අපි සකස් කර දිය යුතුයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ තමයි ඒ අවස්ථාව. ඔන්න ඔවුන් ඔබ සමග දොඩමළු වේවී. ඉතින් මේ මයිහඟ කැෆේ එකෙන් ඉතින් අපිට ආරාධනාවක් ලැබුණා මෙහෙම මේ ටීම් එක එළිය දක්වමු අපි වැඩක් දැන් පටන් ගන්නවා කියලා. මේ වැඩි මේ සෙන්ටර් එකක් ඕපන් කරපු පස් කරාට පස්සේ අපි ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙලා ඉතින් අපි මේ <coughs> තිරයෙන් පිටිපස්සේ ඉන්න කට්ටිය එලියට ඇවින්න ඇවිල්ලා කතා කරමු මේ මොකද ගොඩක් අයට දන්නවා දැන්ට ගොඩක් අය අතුරු අය දන්නේ නැති අය ඉන්නවා තාම. මේගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනින්ද මේ වැඩසටහනකට අපිට ඉතින් සම්බන්ධ වෙන්න උනා. මුලේ දම්ම දෙන් මේක ඉන්න අපි මුලම ඉන්න තුන් දෙෙන තමයි මේ ළඟ ඉන්න වගේ මේ දෙහ පැත්ති දෙන්න ඇතින් මේ එක්කරෙන් මගේ හොඳ මේ යාලුවා මේ ඇවිල්ලා දවසක් මොකක්හරි වැඩසටහනක් දැකලා මේ අපේ ගෙදෙට ඇවිල්ල මේ ආරධනාවක් කර මේ ඇතරම ෆවන්් ඉර්මාතර විදිරතම මං ඉතින් එයා හඳුරන්නන්නේ මොකද එයානේ අදහස කෙනාපු කෙන විදිහට මේ යුටබයක් කරමු හෙම මේ භාෂාව උගන්වන්න පුළුවන් වෙනද කියලා. ඉතින් අපි ඒකට කැමති වෙලා මෙතන පටන් ගැනීම පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ කුමුදු මහත්මයා එයාත් එක්ක කුමුදු මහත්මයාත් එකතු වෙලා අපි කට්ටියත් එක්ක මේ අපි තුන් දෙනා මුලින්ම මේකේ මුල්ම මුල්ම කට්ටිය ඇවිල්ලා පටන් අරගෙන ඉතින් මේක <coughs> කරගෙන යනවා දැනට. අත්තරම පටන් ගත්තට පස්සේ අවුරුද්දක් විතර යනකම් ඉතින් වැඩි බැලෙන්නෙත් නැහැ කට්ටිය. එහෙම එහෙම කොහොම හරි අර මුලින් පටන් ගත්ත දේක් එක දිගට කරගෙන ගියාම අර හැමදේම කියනවා වගේ මේ එක්තරා සාර්ථකත්වයක් ලබන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක. එක දිගට එක දෙයක් එක මානසිකත්වයෙන් කන්සන්ට්‍රේට් කරලා කරාම එහෙම වෙනවා. ඒක එක මේ දෙයක් අපිට කියන්න මට කියන්න තියෙන මේකේ. ඊළඟට ගොඩක් මම මේ පේනම් මගේ කටයුතු වුණේ මේ පටන් ගත්ත වෙලා ඉඳන් දැන් අපි මේ කොහොමද ගෙනියන්න ඕනි කියන එක කතා බහ කරනවා අපි. කතා බහ කරනවා. ඉතින් හිටපු ගමන් එක එක අදහස් දැන් ගලපන්න ගියාම අමාරුයි. තුන්දෙනෙක් දෙන්නේටත් වඩා තුන්දෙනෙක් අමාරුයි. එක්කෙනෙක් ලේසි, දෙන්නෙක් අමාරුයි, තුන්දෙනෙක් තවත් අමාරුයි. ඒ වුණාට අපි හොඳම අදහස ගන්න ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් වෙලා කතා කරලා පැය ගණන් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අදහස් ගලපන එක හරිම අමාරු වැඩක්. ඒක එහෙම වුණාට කරා අපි. කරගෙන ගොඩක් මර මගේ හොඳ යාලුව දිර කොරියයා පරණම කියන දැනට ඉන්න මේ අනුරාද එහෙම එක ලේසි අපිට එහෙම ලේසියක් වුණා ඒ කරගෙන යන්න එහෙම ඊළඟට වයිෆින්ද අනිත් එක්කෙනා ඉතින් මේ හොම කරගෙන ගිහිල්ලා ඇත්තට මේ දැන් මේ ඔක්කොමලා මෙහි සෙන්ටර්ස් පටන් අරගෙන තියෙනවා යම්කිසි ආයතනයකින් හෝ කොරියානු රජයේ ආයතනයක සම්බන්ධ වෙලා තමයි හැමෝම ඉන්නේ අපිට ලොකු ආඩම්බරයක් අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට මේ වගේ සෙන්ටර් එකක් පටන් ගත්තේ කියන්නේ ඒකන හෙමික මං තන කොරියා තියන් පලවෙනිම සෙන්ට්‍ර එක මේක වෙන්න ඇති මේ සෙන්ට්‍ර එකේ අපි භාසාව උගන්නන පැත්තර මුලිදං හිල්ලා ඉටවස්සේ පේජ්ජකින් ගොඩාක් දේවල් එකන නොමිලේ දෙවුණා සෙමිනා පවා දුන්න ගැන ලංකාවයට දුන්නා මෙහයටත් දුන්න මට මතකයි ටොපික් කළ ලයිව් දීලා ඒගලන්ට කියලා දුන්න මේ භාසා මෙහෙම මෙහෙම කරන්න කියලා ඊට පස්සේ අපි දැන් ඕනම දෙයක් දැන් ගොඩක් අය සමහරක් හිතන බිස්නස් තමයි මේ අරමුණ ඉතින් ඔය කරාම ඕක තමයි බිස්නස් වලට තමයි යන්නේ කියලා ඒකට දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ලෝකයේ දේශපාලනය කියන්නේ බිස්නස් එකක්. ඉතින් මේ අපි බිස්නස් එකකට වඩා වැඩි සේවයක් තමයි මේකෙන් දීලා තියෙන්නේ. බිස්නස් එකක් කියන්නේ මේ ඕනම දෙයක් පවත්වාගෙන යන්න යම්කිසි මුදල් ඕනි. නැත්නම් ඉතින් අපි ඔක්කොම බඩගින්න වෙන්නේ. මොකද ඒවා කරන්න බෑ අරවත් එක්ක අපිට මිනිසුන්ට දෙයක් දෙන්නත් ඕනේ. අපෙන් ලෝකෙට දෙයක් වෙන්නත් තියෙන දෙයක් ඒකත් කරන්න ඕනේ. ඒ අමතරව මේවා පවත්වාගෙන යන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ සංකල්පය උඩ තමයි ඔය මේ කුමුදු මහත්මිය මේක මේ යම් කිසි මුදලක් සාධාරණව අරගෙන සාධාරණ අතිසේ සාධාරණ මුදලක් අරගෙන වැඩි කාලයක් කැප කරලා මෙහෙන් ගොඩා කීසෙමන් e මාරු කරන අය භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමති අය ඒගොල්ලන්ගේ ටාගට් වලට යන්න අපි රුකුලක් වෙන්න හේතුව ගොඩාක් සෙන්ටර් වල උගන්වුවේ ගොඩක් අය මේ කීප දෙනෙක් කැරෙන්න කොරියන්න අය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ ඒ කිව්වට ඒවා. මොකද තමන්ගේ භාෂාව කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලාම අල්ලලා දෙන්න ඕනේ මුල් ටික. ඊට පස්සේ තමයි විභාගයක් වුණත් ටක් ගාලා පාස් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට කාලය පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට E9 ඉඳ වැඩි කාලයක් ඉන්න බෑ කොරියාවේ ඉන්න කාලය ඇතුළත ගොඩ යන්නත් ඕනි E7 මාරු කරන්න ඕනි සමහරක් අයට මේ ඒක නිසා මේ මහත්මයක පටන් අරගෙන ඔය දැන් මේ මහත්මයක පටන් අරගෙනකොට ඒක තව තව තව තව දික් කරන්න ඕනි ගොඩාක් ඒ වෙනාවලදී තමයි මේ මුදලක් අය කරන්න උනත් තීරණය කරේ අපි එතනත් ඊට අමතර ගොඩාක් දැන් මට වුණත් ගොඩාක් කෝල්ස් එන්නේ මේකෙන් හංගල් කැපේකට සම්බන්ධය දැනගෙන තමයි කතා කරේ මොකද මම වුණත් එළියට ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ මේ ඕක පටන් ගන්නකම් පටන් අරගෙන ගොඩක් කාලයකට පස්සේ මේ ළඟදී පොඩ්ඩක් කතා කරන්න උනා එච්චරයි. ඉතින් ඒකේ හෝල්ඩර්ස්ලත් අපි ගොඩාක් ආන්සර් කරලා උත්තර දීලා අද සෙන්ටර් එකක් විදිහට මෙතනට ඇවිල්ලා දැන් ඔගලන්ට මේ මේ මිස් හඳුනලා මේ කුමුදු මහත්මිය කියයි මේ ඉස්සරහට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මෙතන. අපි ඉතින් බැලුවේ <coughs> අපි කට්ටිය දැන් තිරේ පිටිපස්සේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම මෙතන ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය මේක මොකද්ද කියලා මේ කට්ටියට තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඊළඟට විශේෂයෙන් මේ මෙතෙන්ට එන කාගෙන්වත් මුදල් අය කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. මොකද මේ භාෂාව සම්බන්ධයෙන් එන දේවල් වලදී විතරයි යම්කිසි මුදලක් සාධාරණ මුදලක් අය කරන්නේ. ඊට අමතර මේ ගොඩක් සේවා අපි නොමිලේ දැනටත් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් අපි ගොඩාක් දේවල් නොමිලේ කරනවා. අපේ කාලේ. කාලේ කියන්නේ මුදල් හැමෝටම විනාඩියක් වුණත් යම්කිසි ගාණක්. කොරියාවේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති එක. මේ ඉස්සරහටදී සම්බන්ධ වෙලා මේගොල්ලෝ අපිත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනවා. මේ ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවනේ මේ මේ අය කියයි ඒගොල්ලෝ එක එක්කෙනා කිසිම කෙනෙක් මුදලකින් තොරව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ මෙතනට. ඒගන්නේ ආයෝජනය කර අය ඇම ඇරෙන්න්න මේකට යම්කිසි ආයෝජනයක් කරන්න ඕනි මොකද මේ උපකරන කැමරා මේවා ටීවී එතකොට මේ තැන්ගන්න ගහම ආයෝජනය කරපු අයට ඇරෙන්න්න ආයෝජනය නොකරපු අය දැනට ස්වේච්චාය සම්බන්ධලයින්නේ ඒගොලන්ට ඉදිරියේද අපි මේ හරහම දැන් ඔගලන්ගේ හම්බෙන දේවල්ලින් අපිට පාවිච්චි කරන්න ඕන අපි ඒගොලන්ට යම් කිසි දෙයක් කරන්න බස් ගාස්තුවක් කරගවන්න නැත්තම් මේ තැන්වලට කැප වෙලා එන දේවල් වලට එහෙම කරනවා ඉතින් අර ෂඩ්භාවයෙන් කරන ටිකකුත් තියෙනවා ඒක අතුර යම්කිසි ප්‍රමාණයක හැමදේම මුදල් නෙමෙයිනේ. ඒකෙන් අපි ෂඩ්භාවයෙන් යම්කිසි කොටසක් කරගෙන යනවා. ඉස්සරහටත් අපි මේක ළඟ එතෙන්ට අරන් යන තැනට මේ ඔක්කොම සියල්ල මුදල් නෙමෙයි. හැමදේම බිස්නස් කරගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ අපි. ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මොකද එහෙම වැඩි මේ ආකල්පයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙම කරන ඇති. නමුත් අපි එහෙම කරලා නැහැ දන්නේ නැහැ දන්නවා. ඒක නිසා මේ ඒක වැරදි අරමුණක් ගන්න නැතුව අපි ඉස්සරහට යමු. අනිත් එක්කෙනාට ඒගොල්ලන් ගැන පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දෙයි. ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේකට දායකුනේ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ වචන වලින් අපි අහලා බලමු ඉතින් නේ ඉස්සරහට. එහෙනම් මම එහෙම නවත්තනවා මම කතා කරන එක ඉදිරියට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා රැයුම් කරමින්. හොඳ ඇත්තවශයෙන් මේ මයිහංගල් කැෆේ ආරම්භය ගැන මම පොඩක් සඳහන් කරන්න කියලා මේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉතරේ ඉන්නම් මම හිටියේ ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මම කොරියාවට එන්නත් කලින් ඉඳලා තමයි අපි මේ සුනිත් සහෝදරයා අඳුරන්නේ කොරියාවට මේ ආවට පස්සේ අඳුරන කෙනෙක් නෙමෙයි ඇත්තටම එන්න කලින් ඉඳන් අඳුරනවා ඉතින් මම වැඩ කරන අවස්ථාවකදී මට දවසක් හිතුණා මේ ලංකාවේ අයට ඇත්තටම මේ ඉගෙන ගන්න ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහක් අපිට හදන්න පුළුවන් නේද කියලා පොඩි අදහසක් මට ඇති වුණා. ඉතින් මම කල්පනා කරා ඒ වගේ දෙයක් කරොත් අපිට ලොකු සේවාවක් කරලා ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවයට ලොකු සේවාවක් අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා මට හැඟීමක් ඇති වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකට කවුද මේ වැඩේට තෝරගන්නේ කියන එක තමයි ඔළුවේ ඉස්සරහම තිබ්බේ අදහස. ඉතින් මම ඉන්න ඉඳලා කල්පනා කරලා බලනකොට මට තේරුණා ඇත්තට මේ උල්සාන් මේ අපි ඉන්න ප්‍රදේශයේ දැනට ඒ කියන්නේ කොරියන් ලැංවේජ් පිළිබඳ දැනුමක් ඉතින් වැඩිම තියෙන කෙනෙක් හොයාගන්න ඕනි කියන එක. ඉතින් ඒ අනුවම තීරණය කරා මගේ මේ මිත්‍රයාගේ අතරමකොත් වයි අපි කුමුදු මහත්මය ඇය සම්බන්ධ කරගත්තොත් මේ වැඩි අපිට හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට ලොකු මේ විශ්වාසයක් තිබ්බා. ඉතින් එහෙනම් තමයි ඇත්තට මම මේ <coughs> මේගොල්ලන්ගේ ගෙදරට ගිහිල්ල අප මෙහම දෙයක් කරොත් මොනවගේ දෙයක් වේද කියලා ඉසලම මේ පොඩක් සාකච්ඡා කල බැරි ඉතින් අවස්ථාවදී ඒගොල්ලොත් මම කියපු එක කියපු කියපු සැනින්ම කිව්වා ඇත්තර මේ හොඳ ඩක් කියලා අපි ලංකාට ගොඩක් උදව් කරන පිරිසක් ඉදිර ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්නම් මේ ලොකු වගේ මේ වටනකම තිය කියලා හිතලා අපි ඒකට කැමතුන ඇත්තරම ඉටවස්සේ එතනි නම් තමයි මේක මේ ආරම්භ ගන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක ආරම්භ ගන්න පටන් ගන්නවා කිව්වට ඒක ඇත්තට ලොකු process එකක් තිබ්බා. මේ කියන්නේ අර හිතුවට ඒ දේ කරන්න තරම් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම තාක්ෂණික දැනුමක් තියෙන්න ඕන එකක්. අනිත් එක භාෂාව පිළිබඳ සෑහෙන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ දෙයක් කරනවා. ඉතින් අර සාමාන්‍ය විදිහට භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුටත් සාමාන්‍යයෙන් කොරියන් ගුවන්න පුළුවන් වුණාට අපි දැන් ඔන්ලයින් වගේ දෙයක් කරනකොට ගොඩක් ඉගෙන හිතන්න ඕනේ. මොකද ලංකාවේ අය ලංකාවේ ඉඳලා විතර නෙමෙයි කොරියාවේ නැත්තම් වෙන රටක ඉඳන් උනත් කොරියාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ටත් හරියට කොරියාව ඉගෙන ගන්න එන්න ඕනි අවස්ථාවක් අපි ලබලා දෙන්න ඕනි කියන එකත් හිතලා තමයි මේ විදිහේ තීරණ ගත්තේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි මේක වැඩේ <clears throat> පටන් ගත්තේ. ඉන්පසුව අපි මුලින්ම අපිතරම 2019 මගේ මතකේ මට මතක විදිහට 2019 මගේ තමයි අපි මේක පටන් ගත්තේ. පටන් ගත්තට ඒක දිගටම අපි අර ඇක්ටිව් මට්ටමේ ඒ කියන්නේ ඒ දිගටම පටන් ගත්තට නම් හරියටම තියාගෙන ඒ මේ විදිහටම කරගෙන යන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් පොඩි පොඩි බාධාත් ඇති වුණා ඇත්තටම. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මේ මේ වෙනකොට මේ වර්තමාන තත්ත්වය වෙන දක්වාම මේ අපි හිමින් ගමනක් ආවා. නමුත් ඒ ගමන හොඳ පැහැදිලි ගමනක් ආවේ. විශ්වාසය මේ මත පදනම් වෙච්ච ගමන. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වෙද්දී අපි ලොකු තනකින් ඉන්නවා කියලා පෞද්ගලිකව මම විශ්වාස කරනවා. ඉතිං එවිදියට පටන්ගත්ත මේ ගමන මම හිතන ඉස්සරටත් ලොක දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන් කියලා ඒවගේම YouTube චැනල විතරක්නේ පෙස්බුක් පේජ් එක වගේම අපේ මේ සුන සහෝදරය එමචි රඩියෝ කියලා අලුත් රෙඩි චැනලෙකුත් කරමු කියලා ඉසල මට මේ කිව්වා නමුත් ඒදේ ඒ වෙලාවේ ඒක හරියට කොහොමද කරගන්න කියන ගැන හරියටම අදහසක් තිබ්බේ නැතුව අපි නිකන් ටෙස්ටිං විදියට එකක් හදලා එහෙම ටික කාලයක් උතරන් ගියා. නමුත් ඒක දැන් හරියටම සාර්ථක කරගෙන දැන් ඇප් එකකුත් හදලා පෙලිස්සු පේස්ට් එකට ඒතොර මේ Android මේ device වලට දාන්න පුළුවන් විදියට ඒ හැම එකම හදලා දීලා තිනවා. ඉතින් ඒ විදියට කරලා දැන් හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ බාහිර ගොඩක් සහෝදර ගොඩක් ඉන්නවා එතන ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය. ඒකොත් එක අපිතින් හොඳ ගමනක් යන්ඩ බලාපොරත්වන ඉතින් ඉසාට බලු ඉතින් සාට මොනගේ දෙයක් කරන්න බලන්ද කියලා අපි ඉතින් අපේ උපරිම හැකියාව අපි යොදල යට කරන්න බලාපොරත්වයනවා අනිත්තාගේ තහස් පටක් නිසාලා බොවිස්තුතියි ඕ ඇත්තරම මම මේකට මුලිදං සම්බන්ධන කෙනෙන්න නෙවෙයි මේ අපි සුනිත් අයියා කතා කරා මල්ලි මෙම දෙයක් කරනවා වැඩ සටනක් කරමු කියලා මේ කාලය ප්‍රශ්නය නිසා මේ අධිමති කරා නමුත් අන්තිමෝතිමන් සම්බන්ධ වනා නිවේදක වශයෙන් ඇත්තටම නිවේදක කටයුතුන ලංකාදීවත් කොහෙදවත් කරලා නෑ ඉතින් අලුත් අවස්ථාවක් නිසා මේ හොඳ ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තෙන් අපි හැමෝත් එක්කම මේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලංකාවේ කොරියාවට ඇවිලා සේවය කරන අපේ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් සුනිසි මෙහෙවර කියලා වැඩසරහනක් කරනවා ඒක නිවේදකය වශයෙන් මං සම්බන්ධලා ඉන්නවා ඒ වගේම කොරියාවේ ප්‍රවීණ කම්කරුපදේශනය ප්‍රවීණය රැසක්ම දැන්ටවත් අප සම්බන්ධලා ඉන්නවා කාලය සහ තාක්ෂණික ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි දැනට සජීවී මාර්ගයෙන් යන්නේ නැහැ නමුත් ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සජීවීව අපේ කම්කවර ප්‍රදේශන කංකව උපදේශක ළඟටම ගිහිල්ලා ලයව් ඔගොලන්ට වැඩසරහන අරන්ගන්න ඉතිං අලුත් දෙයක් කොරියාවේ කවරුත් නොකරපු අලුත් වැඩක් ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින කියලා ආරධන කරනු පොමිසිට එමසි රේඩියකට මම සම්බන්ධ වෙන්නේ සුනෙත් අයියා මේ ඔය වැඩේ කරගෙන යනකොට කතා කර එක පාටම මේ දවසක් මෙම මේ දේ කරගෙන යනවා මලි සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද වැඩේට කරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ දේ එහෙම ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරලා ඉතින් මම වචනයක් දුන්නා හා කියලා. දැන්ට දැන් ඒක කලින් තිබ්බේ වෙබ් එකක් විදියට රේඩියෝ channel එක ගියේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඇප් එකක් විදියට ඩෙවලොප් කරලා ඕනම් ෆෝන් එකකට දැන් දාන්න පුළුවන් තත්යකට අරගෙන ඒදී මේ ඔහොම කරගෙන යනකොට ඒ සම්බන්ධ වැඩකටු ඇතු දැන් ෆෙස්බුක් පේජ් එකට ඊට පස්සේ අපි පටන්ගත්ත ෆෙස්බුක් පේජ් එක එමසි කියලා ඒකේ ඒ සම්බන්ධ පෝස්ට් මේන්ටේන් පේජ් එක මේන්ටේන් කරන ඒවා ඒ පෝස්ට් දාන ඒවා ඔක්කොම හැන්ඩල් කරන්නේ මට බාරදීලා තියෙන දැනට මියසික් එහෙම ඔක්කොම රේඩියෝ චැනල් එකට මියසික් දාන ඒවා ඒ දේවල් එඩිට් කරන ඒවා ඒ සම්බන්ධ ඔක්කොම මට බාර දීලා තින්නේ ඒ අමතරව ලංකාවෙන් තව මල්ලි කෙනෙකුයි රඟි කෙනෙකු ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ වොයිස් ඔක්කොම මියසික් ඒගොල්ලෝ එවනෝ මට ඒවා හිටන් ඔක්කොම දැන් අප අප්ලෝඩ් කරලා වැඩ ඔක්කොම එඩිටිං ඒවා ඔක්කොම වගේ දේවල් කරනවා පිටු පස සිට අපිට ලංකාවෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ ජිංගල්ස්වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ දිමන්සා දංසොදී දකුණු කොරියානු ආස්ගැබ ස්තිස්සාරායසන ශ්‍රී ලාංකය අපේ හඬ එමිත්සයි. කොරියාවේ ඉන්න ලංකාවේ අපේ අය වෙනුවෙන්ම වෙන්වෙච්ච එමC ඔන්ලයින් රේඩියෝව වෙනුවෙන් ප්‍රෝර්ති වාර්තා කරණයෙන් සහ ජිංගල් වලිනුත් දායක වෙන්නේ මම. ඉතින් ඔබ තාමත් අපේ මෙත්සි ඔන්ලයින් රේඩියෝ එක ඩවන්ලෝඩ් කරගෙන නැත්තං අදම ඩවන්ලෝඩ් කරගෙන අහන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එමිත්සි ආදරෙන් ඔබටමයි. මියසික්වලින් අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ ලංකාව ඉන්න ජනිත් මල්ශාන් මල්ලි. ඉතිං අහන්න එMSC ඔන්ලයින් රේඩියෝ ඉස්රාට හොඳ ලොකු වැඩපිල්ලවලක් කරගෙන යනවා අපි ස්තුති. වන් මම මල්ශී මම තමයි එමිත්සි ඔන්ලයින් ට්‍රේඩියෝවෙන් ගෙන එන එමිත්සි චාර්්ෂෝ එක ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මටත් අවස්ථාවක් ලැබුණා එමිත්සි ඔන්ලයින් රේඩියෝවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ වගේ වැඩසටහනක් ඔයාලට අරගෙන එන්න. ඉතින් මම ලංකාවේදීත් ලබපු අත්දැකීම් එක්ක එක්තරා ගුවන්විදුලි ආයතනයක මේ වගේ වැඩසටහන් කරා. ඉතින් ඒ අත්දැකීම් එක්ක මාවත් පුදුම කරමින් තමයි ඒ ගැන දැනුවත් වෙලා තමයි මට දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුණේ සුනෙත් මහතාගෙන්. ඉතින් මේ මහත්මියගේත් ආරාධනාව අනුව තමයි මම මේ වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් පෙර ලංකාවෙදි කරපු ඒ අත්දැකීමත් එක්ක මට හිතුණා ඉතින් වැඩ කරන අතරේ මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට දෙයක් දෙන්න අවස්ථාවක් මටත් උදා වෙයි කියලා ඉතින් මම හිතනවා වැරදි අඩුපාඩු හදාගෙන ඉදිරියට යන ගමනක් මේක ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් තමයි මේ වගේ අත්දැකීමක් අවුරුදු දහයකින් විතර වගේ තමයි මම නැවතත් ඒ අත්දැකීමත් එක්ක අලුත් උනේ ඉතිං මට මේකට ආරාධනා කරාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉතිං මම හිතන ඔයාලට අලුත් දෙයක් අලුත් විදියට අරන් එන්න අවස්ථාවක් වේවි කියලා මේක ඉතිං ඔයාලට පුළුවන් සෑම සෙනසුරාදාවකම රාත්‍රී අටට මෙත්සිය ඔන්ලයින් රේඩියෝ චාර්ට්ෂෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න මම එනවා සෑම සෙනසුරාදාවකම රාත්‍රී අටට ඉතිං ඔන්ලයින් චාර්ට්ෂෝ එකත් අරගෙන ඕට පුළුවන් එමසි ඔන්ලයින් රේඩියෝ ඇ් එක ඩවන්ලෝඩ් කරගෙන අපිව අහන්න ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි ගුවනිදුළු වැඩසටහන කරන අතරේ මෙත්සි ඔන්ලයින් රේඩියෝ ෆස්බුක් ෆෑන් පේජ්ජකෙන් ලයිව් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ඔයාට ඒ පැත්තට කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම ඔයාගේ ආදරණීයන් එකතු කරගන්නත් ඒ පැත්තට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඉදිරියට තවත් ලොකු වැඩසටහන් ගොඩක් අපි ඉදිරියට අරගෙන එන බලාපොරොත්තු වෙනවා අලුත් විදියට අලුත් මුහුණුවරකින් ගොඩක් දේවල් අඳුනලා දෙන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක දිගටම ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනි MHC online radio කාර්ය මණ්ඩලය සහ වචනකින් හරි මේ යන ගමනට උදව්වක් වෙන පිරිසක් මගේ වටේ ඉන්නවා යාළුවෝ ගොඩක්. ඉතින් හැමෝටම ස්තුතියි. බලමු ඉදිරියට අලුත් දෙයක් අලුත් විදියට කරගෙන යන්න. ඉතින් නැවතත් මතක් කරනවා සෑම සෙනසුරාදාවකම රාත්‍රී 8ට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න MHC online chat show එකත් එක්ක මම මල්ෂි. ඉතින් හැමෝටම ස්තුතියි. ඔයති මං හිතනවා ඔයාලා අපේ My Hungel Cafe team එක හඳුනාගත්තා කියලා. ඉතින් අපිට නන් අයුරින් දායක වන පිරිසක් මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒකට බැඳලා ඉන්නවා. ඉතින් ඕගලන්ට ගෙන එන නිර්මාණ මේ හැම දෙනාගෙම එකාවන් සහයෝගය ඇතිව තමයි අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනි මේ My Hungel Cafe මේ විදිහට සෙන්ටර් එකක් විදිහට අපි ඕගලන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා වුණාට මේකට අතීතයක් තියෙනවානේ. ඇත්තට මේ 2019 දී ආරම්භයේදී අපි මං හිතනවා මේ රෝෂානයි එහෙම නැත්නම් අනුරාධයි අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා අපිට මේ වෙබ් අඩවියක් කරමු කියන එක තමයි මුලින්ම කිව්වේ. ඉතින් ඒකෙදි අපිට මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ් අඩවිය පිළිබඳව අපිට හඳුනා දෙන්නේ වීඩියෝ එකක් කරන්නට තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම මට hina යන්නේ මොකද කියලා කියනවනේ යතීතර ගියාම ඇත්තටම hina යන මොකද ඒකේ වීඩියෝ එක කරන්න අපි කොච්චර මහන්සි වුණාද කියලා. ඒක තමයි පළවෙනිම වීඩියෝ එක. මේ විදිහට මම කැමරාවට කොරියාවේදී කතා කරලා තිබ්බා එක වරක්. ඊට අමතර පොඩි YouTube චැනල් එකක් මම ආරම්භ කරපු එකක් තිබ්බා. නමුත් කැමරාවක් ඉදිරියේ කතා කරනවා කියන එක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි කියන එක එදා දැනුණා. ඉතින් ඒ විදිහට ආරම්භ ඒ එතන තමයි ආරම්භය වුණේ. ඊට පස්සේ YouTube channel එක කරද්දි ඇත්තටම මම හිතනවා මේ YouTube channel එක අනිත් YouTube channel එක සංසන්දනය කරද්දි මහා ලොකු පිරිසක් අපිට නැහැ අධ්‍යාපනික එකක් නිසා එක එක හේතුවක් අනිත් එක තමයි අපි අපේ කාර්යබහුලත්වය මොකද අපි එඩිටින් කරන්න ඕනි දැන් මම උගන්නලා සහභාගී වෙන විට ওই විදිහට විවිධ අපිට බාධක තිබ්බ නිසා අපිට අනෙකුත් ජනප්‍රිය වෙච්ච YouTube channel මට්ටමටම ජනප්‍රිය වීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ කොරියාව තුළ නමුත් ඒකෙන් විශාල සේවයක් සිදු වුණා කියලා කියන්නට පුළුවන් ඒ එක්තරා එක වීඩියෝවක් නිසා මොකද මට කෝල්ස් එනවා ගොඩාක්ම මේ අපේ සහෝදරවරුන්ගෙන් ඒ අතරින් E74 වීසා එක ලබාගත්තා කියලා ස්තුතිවන්ත වෙනවා හේතුව අපේ කරපු වීඩියෝ එකයි කියලා ඒ අය නිහතමානී වෙනවා කියන්නට තරම්. ඉතින් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක කොච්චර අපි මහන්සි වුණාද කියලා කියනවනම් මේ මහන්සිය තරමටම ප්‍රතිඵල ලැබුවා කියලා මම කියන්නට කැමතියි. හේතුව තමයි මේ මේ වීඩියෝ එක අපි කරන්න පටන් ගත්තේ මම හිතනවා එක ඒ දවසේ සිකුරාදා දිනයක් හෝ සෙනසුරාදා දිනයක අපි හවස මං හිතන 7ට 8ට වගේ අයි මේ අනුරාධය අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා අපි මෙහෙම සෙටින්ග්ස් හදලා වීඩියෝ සෙටින්ග්ස් හදලා ඔය විදිහට ආරම්භ කරපු එක ඒ වීඩියෝව ඉවර වෙද්දී පසුවදා පාන්දර 5යි. ෆිල්ම් එකක් රූගත කර හා සමානයි මම හිතනවා ෆිල්ම් එකේ යම් කිසි කොටසක් රූගත කර හා සමානයි මොකද කියනවා නම් දැන් කරුණු කොච්චර අපි පැහැදිලිව ලියාගෙන තිබ්බා වුණත් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියාගෙන ඉගෙනගෙන E74 වීසා එක ගැන ඒ කොහොම තිබ්බා වුණත් ඒක හරියටම නිවැරදිව කරනකන් සහ ඒ අද ඒ දෙන්න ඕනි එක ඒ විදිහටම දෙනකම්ම වීඩියෝ එක කරා ඉතින් ඇත්තරම එතන තමයි යම් කිසි දෙයක සාර්ථකත්වය කියලා අපි හිතන්නේ. නිවැරදිව යම් දෙයක් අපි කොච්චර කැපකිරීම කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඒ වෙද්දී අපිට ඇත්තරම කිසියම් සත පහකවත් ආදායමක් නැහැ ඇතර ආදායමකින් තොර ඉතින් අපි ස්වේච්ඡාවෙන් ඒ කරන්නේ රැයක් කෙලි වෙනකම් හිතාගන්නත් බැරි වෙයි ඔයගලන්ට ඒ E7 වීඩියෝව නිසාවෙන් E7 ගන්න ඕනි කියලා හිතච්ච පිරිස බොහෝයි කොරියාව තුළ ඉතින් ඒයි මට ස්තුතිවන් ස්තුති වෙන අපි මට කතා කල කියලා තියෙන මං ඒනිසයි කියන්න මට විතරක් මේ මගේත මගේ හස්බන්ඩ් සහ කතා කරන ඇති ගොඩක් එහෙම කියල මට කියලා තියෙනවත් ඉතින් ඒ විදිහට මේ ඒ ඉසවන් පෝ ගැන කරපු වීස එක තරම් මංහිතර සිංහල භාෂාවෙන් පැහැදිලිව කරපු කිසිම වීඩියෝවක් නැහැ කොරියාවේ. අදටත් අදටත් නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට මං හිතනවා ලොකු සේවයක් වෙන්න ඇති කියලා ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට. මට කියලා තියෙනවා ඇය දැන් නැවතව තවක් කියනවා නම් මම පෙළඹුණේ ඒක නිසයි. ඊසන් 4 එකට try කරන්න පෙළඹුණේ ඒක නිසයි කියලා. ඉතින් ඒකම ඇති කියලා හිතනවා දැනට මයි හඬල් කැපේ කරපු සේවාවන් වලින් එකක් විදිහට. ඉතින් මීට අමතරව අපිට විවිධ අවස්ථාවල අවස්ථා උදා කරලා දුන්නා මම හිතනවා අපි තේගු පන්සලේ ස්වාමින් වහන්සේ මට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා ස්වේච්ඡා වැඩසටහන හරි එහෙම නැත්නම් මේ වෛද්‍ය උපකරණ ලංකාවට යවනවා යවන වැඩසටහනක නිවේදනය සහ ඒ රූගත කිරීම කිරීමේ අවස්ථාව තේගු අපේ පන්සලේ ස්වාමින් වහන්සේ විජිත වංශ ස්වාමින් වහන්සේ අපිට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව අපි රූපත් රූගත කිරීම කරා. ඉතින් ඒතරම් ප්‍රතිචාර හොඳ නොවුණත් ප්‍රතිචාර හොඳ නොවුණත් ඒ වීඩියෝ වලට ඒක මම හිතනවා මයිහංගල් කැෆේ අපි ලැබපු හොඳ අවස්ථාවක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මයිහංගල් කැෆේ අපේ YouTube channel එකේ ආරම්භය. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී තව ගොඩක් දේවල් කරන්න හිතාගෙන මොකද කාර්යබහුලයි. මේ ඉන්න හැම කෙනාම වැඩ කරන අය. ඉතින් තම තමන්ගේ බිස්නස් තියෙනවා, තම තමන්ගේ රැකියාවල් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම කරන ගමන් තමයි මේ විදිහට කැප කරන දෙයක් නිවැරදිව කරන්න ඕන නිසා ආවට ගියාට කරන්න බැරි නිසා තමයි ඇත්තම කියනවා නම් මේ විදිහට අපි YouTube එක වුණත් අප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැත්තේ. ගොඩක් අය අප්ලෝඩ් කරන්න කරන්න කියලා කිව්වට ඒ විදිහට කරන්න බැරි නිසා තමයි අපි දැනට නිවැරදිව කරන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට හිමින් හිමින් ගමනක් යන්නේ. ඉතින් My Hungel Cafe පියස ගැන කියනවා නම් මේක ඔයගලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේම හොඳ අවස්ථාවක් ඔයාලගේ කොරියානු ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න වගේම ඉදිරියේදී කොරියාව තුළ සිටින ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාවට කොරියාව තුළ සිටින ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවට මෙය තෝතැන්නක් වෙයි කියලා හිතනවා. අපේ පුංචි දරුවෝ ලංකාව තුළ කොරියාව තුළ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ට වගේම වැඩිහිටියන්ටත් බහුවරුන්ටත් මෙය තෝතැන්නක් වෙයි කියලා හිතනවා ඉදිරියේදී ඉදිරි වැඩ කටයුතු රාශියක් අපි සූදානම් කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට ආරම්භ වෙච්ච අපේ මයිහංගල් කැෆේ කියන එක ඉතින් වචනේ පරිසමාප්ත්‍යර්ථයෙන් මේ කැෆේ එකක් නේ. ඉතින් විවිධ දේවල් තියෙන්නට පුළුවන්. කතා බහ තියෙන්නට පුළුවන්. අපිට මියුසික් තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට විවිධ දේවල් නේ. පොත් කියවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එක දෙයකට අපි එක දෙයකට සීමා වෙලා නැහැ. මේක අසීමාන්තික විදිහට ඕගලන්ට ඔයාලගේ සේවාවන් ඕගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් ලබා ගැනීම හැකියාව අප පියස තුල තියෙනවා. ඉදිරියේදී ගොඩක් දේවල් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා අධ්‍යාපනික වශයෙන් වගේම විනෝදාස්වාදයේ වශයෙන් විනෝදාස්වාදය ලබා දෙනටත් අපි බොහෝ දේවල් සූදානම් කරමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ පුරුකක් එක දම්බැලක එක පුරුකක් වගේ අපි සියලු දෙනා මේකට බැඳලා ඉන්නවා මේ කාර්යය කරන්නට. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් අපි අපි මෙතන නැති සහෝදරවරු ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා සම්බන්ධ වෙලා ආය වගේම මේ අපි දන්නව දහම් වැඩසටහනක් පවත්වනවා My Uncle Cafe එහෙම නැත්නම් MHC online radio මගින්. ඉතින් MHC online radio වේ දහම් වැඩසටහන පවත්වන ගායන් සුදර්ශන සහෝදරයවත් මම මේ විදි මතක් කර සිටිනවා. ඔහු ස්වේච්ඡාවෙන් ඔහු සිටින තැන සිට අපිට අවශ්‍ය වැඩසටහන කරලා ස්වාමීන් වහන්සේලාව සම්බන්ධ කරගෙන ඒහා සම්බන්ධ වෙනවා හැම දවසකම ඉතින් ඔහුටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට ගොස් සිටින නිසා මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා බොහෝ දේවල් අපි කතා බහ කරා කියන්න ඕනි ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. ඉතින් මයිහංගල් කැෆේ පියසට ඕගලන් සම්බන්ධ වෙන්න කොහෙද මේක තියෙන්නේ කියන එක සහ කොහොමද ඔයගලන් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි මොන වගේ සේවාවන්ද ලබා දෙන්න කියන එක පිළිබඳව අපි දීර්ඝ විස්තරයක් මේ හා සමගව ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් My Hangul Cafe PS එදා වගේම ඔගලන්ට අදත් විවෘතයි. මං එදා වගේම අදත් විවෘතයි කියලා කිව්ව හේතුව තමයි ඔගලන් කොහේ හිටියත් කොරියාව තුළ කොහේ හිටියත් ෆෝන් එකට ඉවරයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මේක විවෘත වෙලා තිබ්බා. අපිට ස්ථානයක් තිබෙන්නේ නැති වුණත් ෆෝන් කෝල්ස් ඇත්තරම මට රෑ දොළහටත් කතා කරනවා. <laughs> දොළහට ෆෝන් ආන්ස කරන කෙනෙක් මහිතන ඉන්න නැතුව ඇති කොරියාවතුර කම්කර උපදේශන කරනවා හෝ වෙනත් උපදේශන කරන මගේ ෆෝන් ෆෝන් එකට දොළහටත් කෝල්ස් එනවා ඉතින් මම ආන්ස කරන අවස්ථාව තියෙනවා. ගෙදර කොච්චර වැඩ තිබත් මම ඇහැරි ලයින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ වෙලාවට ඉතින් ඒ නිසා ආන්ස කරපු අවස්ථාවල තිබ. දැන් දැන් මම ඉදිරියේදී මම හිතනවා ඔයගලන්ට ගුවන් කාලයක් එහෙම නැත්තම් මම ඔයගලන්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් කාලයක් ඉදිරිපත් කරනවා අපි. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්න සෙන්ටර් එකට කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා දුරකථන අංක සහ එම කාලය ඇතුළත තුළ ඔයාලට කතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් විස්තර කතා කරන්න නැහැ. අර කලින් කිව්වා වගේ කොරියාව තුළ සෙන්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා. පල්ලිවලින් පවත්තන මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා රජයෙන් පවත්තන මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා නේද? නමුත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට විදේශීය ජාතියක් විදිහට මේ විතර කොරියාව තුළ ඇවිල්ලා තමන්ටම කියල සන්ධස්ථානයක් මෙ විදිර හදාගෙන මධ්‍යස්ථානයක් හදාගෙන ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය තමයි අපි මේ අරගෙන යන්නේ කොරියාව තුළ ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය තමයි අපි මේ ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ. ඉතින් එකවන්ව අපිට එකතු වෙන්න අපිට උපකාර කරන්න මොකද අපිට වඩා අත්දැකීම් තියෙන රාශියක් කොරියාව තුළ ඉන්නවනේ. ඔබ සැමගේ සහයෝගය අපිට අවශ්‍යයි. අපගේ අනන්‍යතාවය ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවය කොරියාව තුළ මේ විදිහට රැගෙන යන්නට ඉතින් හැම දිනාටම මයි හඟල් කැවේ සමග අත්වැල් බැඳ ගන්නට ආරාධනා කරමින් අද මේ රැගෙන ආව වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් මේ විශේෂ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවත හමුවෙමු.